Привет! Вы на канале Toy В этом видео мы будем шить сердечки в стиле тильда. Стиль тильда подразумевает, что мы будем использовать в основном натуральные материалы, хлопок и лен. Нам потребуется немножко кружева, немножко различных отделочных материалов, шерстяная пряжа, джутовая веревочка, искусственные цветочки. И в результате получится у нас два вот таких нежных сердечка в стиле тильда. Материалы и инструменты. Для шитья сердечка в стиле тельда нам потребуется ткань нежных расцветок. Я выбрала ткань в клеточку и ткань в мелкую розочку. Она идеально сочетается между собой и отлично подойдет для моего проекта. Нам потребуется немного кружева для отделки, декоративная тесьма подходящей расцветки, декоративные элементы полужемчужины. Такие полужемчужины продаются в отделах скрапбукинга Нам потребуются цветочки для отделки, портновские булавки. Потребуется для отделки немного пряжи подходящей расцветки и две канцелярские скрепочки. Также нам потребуются ножницы портновские и ножницы зигзаг и, конечно же, нам потребуется выкройка сердечка. Thank you. Два нежных сердечка готовы. Жмите на мишку, подписывайтесь на наш канал. До встречи!